Hi, my lovely friends on the internet. I hope you all are doing fantastic. Xo'p, mana bugun o'sha siz taklif qilgan, siz so'ragan va kutgan IELTS testiga oid video darslik tayyorladim. Umid qilamanki, mm, bu sizlarga ma'qul keladi. O'z fikr mulohazangizni kommentda albatta yozib qoldiring, chunki e, bunaqa turdagi videoni chiqarish, ya'ni davom ettirish yoki davom ettirmasligim e, bu sizlarga sizlarga, ya'ni sizlarning kommentingizga bog'liq sizlarga yoqsa davom ettiraman agar yoqmasa osonroq boshqacha turdagi videolar chiqaraman Xo'p, albatta bu videoni ko'rish uchun siz IELTS o'rganuvchisi bo'lishingiz shart emas. Siz ingliz tiliga qiziqasizmi, ingliz tili o'rganyapsizmi? Bu videoni ko'rib, o'sha ajoyib foydali so'z va iboralar va grammatik qoidalarni o'rganishingiz mumkin. agar kanalimni kuzatib borayotgan bo'lsangiz hikoyalar chiqarayotganman bu ham xuddi shunga o'xshagan shu turdagi video faqat darajasi murakkabroq lekin harakat qilsangiz tushunsangiz bo'ladi ho'p demak bu uh, IELTS reading testidan bitta qismini bir qismini tarjima qilamiz ho'p qani bo'lmasam boshladik hmm, grocery stores grocery store oziq ovqat do'koni grocery stores oziq ovqat do'konlari bitta gap o'qiyman va birdan tarjima qilib ketaman At the beginning of the 20th century, grocery stores in the United States were full service. At the beginning of the 20th century, 20 asrning boshida, at the beginning boshida of the 20th century, 20 asrning Grocery stores in the United States were full service. Qo'shma Shtatlardagi hmm, oziq-ovqat do'konlari uh, to'liq xizmat edi, ya'ni to'liq xizmat ko'rsatish edi. A customer would ask a clerk behind the counter for specific items and the clerk would package the items which were limited to dry goods. A customer would ask a clerk behind the counter. Hmm, mijoz kassa orqasidagi kassir e, kassirdan hmm, so'rar edi for specific items uh, ma'lum bir narsalarni item o'sha narsa degani yoki uh, o'sha uh, mahsulotga ham mahsulot o'rnida ham ishlatsangiz bo'ladi item item thingga o'xshagan ma'nosi o'xshash thing bilan and the clerk would package the items and the clerk would package the items kassir uh, narsalarni mahsulotlarni package qilib berardi ya'ni o'rab berardi package o'ramoq which were limited to dry goods qaysiki ya'ni o'sha o'rab beradigan mahsulotlarni aytyapti o'rab berar edi mahsulotlarni qaysiki which were limited to, to dry goods uh, quruq mahsulotlarga cheklangan ya'ni faqatgina quruq mahsulotlarni o'rab berar edi o'sha o'rab beradigan mahsulotlari quruq mahsulotlarga cheklangan edi ho'l mahsulotlar o'rab bermas edi if they want to save some time if they want to save some time they have to ask a delivery boy or by themselves to send the note of what they want to buy to the grocery store first and then go to pay for the goods later. No, juda ham uzun gap. Xo'p. If they want to save some time, agar ular xohlasa save some time vaqt tejashini ya'ni o'zini vaqtini tejashini save time degani vaqt tejamoq vaqt saq, vaqt save time so'zimiz tarjima qilsa vaqt saqlamoq bo'ladi lekin save time o'sha vaqt tejamoq o'z vaqtingizni tejashingiz mumkin save time Xo'p. Ular agar ular vaqtini tejashni xohlasa, they have to ask a delivery boy. Ular e, yetkaz yetkazib beruvchi boladan so'rashlari kerak edi. They have to ask a delivery boy or yoki by themselves o'zlari to send the note uh, of what they want to buy to the grocery store first. ho'p yoki o'zlari mm, by themselves o'zlari jo'natishlar uh, to send the note of uh, what they want to buy. Ular what they want to buy uh, sotib olishni xohlagan sotib olishni xohlagan narsalarini notini note o'sha eslatma eslatmasini uh, send to the grocery store story. ho'p oziq ovqat e, etajiga ya'ni qavatiga jo'natishlari kerak edi ya'ni o'sha katta juda ham katta e, shopping mall bo'lsa e, yoki supermarket yoki gipermarket bo'lsa misol uchun etajida qaysidir siz birinchi etajida aytaylik nimadirlar sotib olyapsiz oziq ovqat olmoqchi bo'lsangiz siz sotib olmoqchi bo'lganlaringizni notga yo not qilib o'sha tepa etajga grocery store ya'ni oziq-ovqatlar hmm, etajiga jo'natishing jo'natishingizga to'g'ri kelardi avval birinchi and then va keyin go to pay for the goods later go to pay for the goods later ho'p mahsulotlarga to'lash uchun keyin uh, borish kerak edi ho'p if agar ular vaqt e, agar ular e, vaqt tejash vaqtlarini tejashni xohlashsa e, ular yetkazib beruvchi boladan so'rashlari yoki o'zlari sotib olmoqchi sotib olmoqchi bo'lgan narsalarini notini ya'ni eslatmasini o'sha qog'ozchaga yozib yozilganini mm, grocery store oziq ovqat story oziq-ovqat etajiga mm, avval jo'natishlari kerak va e, to'lash uchun ya'ni mahsulotlarga to'lash uchun keyin borishlari kerak edi These grocery stores usually carried only one brand of each good. bu oziq-ovqat do'konlari hmm, odatda carried only one brand of each good hop carry degani tashimoq degani lekin carry e, boshqa yana bir ma'nosi carry endi bu yerda sotar edi deyapti ular faqat mana shu bir xil turdagi ya'ni bitta mahsulotni faqat bir xil brendini sotar edi demoqchi bu yerda shunaqa ma'noda kelyapti lekin carry sotmoq emas ma'nosi ular sotadigan ular sotadigan mahsuloti faqat bir xil brend edi bir xil brendni olib yurardi sotib yurardi misol uchun ozgina qo'polroq qilib tarjima qilganda ho'p bu yerda endi carry o'sha sotib olmoq ma'nosida kelyapti lekin sotib olmoq emas ma'nosi asli faqat gap gapni umumiy ma'nosini chiqarganda o'sha e, sotib olmoq deganman e, sotmoq bo'lib kelyapti this grocery stores usually carried only one brand of each good demak bu bu oziq ovqat do'konlari faqatgina one brand of each good har bitta e, mahsulotni bitta brendini e, ya'ni bitta kompaniyasi bitta kompaniya o'sha mahsulotni faqat bitta kompaniyadan chiqadiganini e, olib yurar edi yoki sotar edi there were only chain stores Okay, they were they were early chain stores such as the A&P stores, but these were all entirely full service and very time consuming. Uh, Rock, uh, early old, Rock, oldinroq uh, bor edi chain stores chain store degani Hop, chain store bu ham do'kon, lekin boshqa do'konlardan farqi bitta katta kompaniya bo'lsa, o'sha kompaniyani branchlari, ya'ni filiallari bo'ladi. Filiallarini chain store deydi. Birorta misol uchun aytaylik, Apple bo'lsa, Apple kompaniyasimi? Apple kompaniyasini har joyda filiallari bo'lishi mumkin. Shuni endi shunga o'xshagan bo'ladi, lekin bu bu nima deydi? Chain store demaydi ularni. deyishi mumkin chain store deyish ham mumkin xullas branch um, branch yoki filialni chain store deydi such as the anp stores hmm, anp hmm, do'konlari anp o'sha qaysidir kompaniya anp amerikadagi qaysidir kompaniyani nomi but these were all entirely full service lekin bular hammasi entirely degani butunlay degani hammasi entirely butunlay all they were all entirely full service to'liq xizmat edi full service to'liq xizmat edi and very time consuming time consuming degani vaqt oladigan vaqt oladigan va judayam vaqt oladigan edi in 1885 a, Vir a Virginia boy named Clarence Saunders began working part-time as a clerk in, uh, in a grocery store when he was 14 years old and quit school when the shopkeeper offered him full-time work with room and board. Xo'p. 85-yilda, 1885 a Virginia boy, uh, Virgin Virginia um, Lick bola, a Virginia boy named uh, Clarence Saunders. Clarence Saunders uh, nomli Virginiyalik bola uh, boshladi working part time. Uh, part time degani uh, yarim stavka ish, part time. Odatda o'sha uh, studentlar o'qishidan uh, o'qishidan bo'sh vaqtda shunaqada ishlaydi part time. ho'p Part time e, o'sha yarim stavka ish ishlashni, yarim stavka ishni boshladi. Qanaqa kim bo'lib? As a clerk. E, ya'ni kassir bo'lib in a grocery store. Oziq-ovqat do'konida when he was 14 years old. Qachonki u 14 yoshligida, 14 yosh edi yoki 14 yoshligida. Demak, 85-yilda mm, Virginiyalik Clarence Saunders nomli bola, e, ismli bola 14 e, yoshida e, oziq ovqat do'konida kassir sifatida kassir bo'lib yarim stavka yarim stavka ish boshladi yarim stavka ish boshladi and quit school when the shopkeeper offered him full-time work with room and board va uh, quit quit degani give up ya'ni uh, biror narsani tashlamoq misol uchun uh, give up smoking desangiz o'sha chekishni tashlamoq bo'lsa quit smoking bu ham chekishni tashlamoq faqatgina quit give upga nisbatan ozgina nima deydi formal formal desa bo'ladi writingda ishlatsangiz bo'ladi give upni speakingda ishlatsangiz quitni writingda ishlatsangiz bo'ladi ho'p quit school o'qishni tashladi o'qishni to'xtatdi when the shopkeeper offered him qachonki unga do'kondor ya'ni do'kon egasi to'liq ish full time work with room and board xona va board board degani ho'p bu juda ham o'zbek tiliga tarjima qilib o'zbekcha to'liq aniq tarjimasi yo'q to'g'ridan to'g'ri tarjimasi yo'q o'zbekchada manimcha buni board birga ishlaydigan odamlar misol uchun e, mana bu bolani aytaylik o'sha mana shu e, sondersni klarens sondersni o'sha bordga e, kengash desa bo'ladi bordni kengash deb tarjima qilsa bo'ladi o'zbek tiliga lekin biznesda g'alati bo'ladi kengash desa manimcha xullas kengash deylik hozircha ho'p do'kondor unga do'kondor unga to'liq stavka do'kondor unga xona va o'sha kengash bilan ya'ni birga ishlaydigan odamlar board shunaqa bo'lyapti manimcha hozir bu yerda ham o'sha kengash va xona bilan to'liq stavka ish taklif qilganda u o'qishni tashladi board bortni o'zbek tiliga hop bu yerda tarjima qilsa g'alati bo'lyapti xullas o'sha birga ishlaydigan team gruppa bitta gruppa taklif qildi o'shalar bilan birgalikda ishlaydi o'sha bortni shu bola boshqarishi mumkin manage qilishi mumkin ho'p davom etamiz later he worked in an in an alabama coke plant and in a uh, tini, uh, ten, tennessee tennessee tennessee tennessee Tennessee. Okay. Uh, later, later he worked in an Alabama coke plant and in a uh, Tennessee sawmill before he returned to the grocery business. Hop keyinchalik uh, u Alabama coke plant uh, plant uh, plant plant fabri fab zavod the coke bu coke yoqilg'ini bir turi ko'k ham yoqilg'ini bir turi xullas o'sha yoqilg'i ko'k shunaqa yoqilg'i zavodida e, ishladi alabama zavod alabama yoqilg'i zavodida ishladi and in a uh, tennessee va tennessee sawmill uh, sawmill degani um, yog'och uh, yog'och tiladigan o'sha yog'ochlarga har xil shep berib yog'och tiladigan uh, nima derdi yog'och tiladigan zavod desa bo'ladi manimcha yog'och tiladigan zavod shunaqa yog'och tiladigan zavod o'zbekchada bilmadim aniq tarjimasini yog'och tiladigan joy shunaqa joy zavod deydimi fabrika deydimi shunaqa joy uh, sawmill deydi shuni ina a tennessee sawmill uh, tennessee tennessee sawmill o'sha tennessee sawmillda uh, va alabama Mm, alabama yoqilg'i zavodida ishladi qachon before he returned to the grocery business u uh, grocery ya'ni mm, o'sha oziq ovqat biznesiga oziq ovqat biznesiga qaytishidan oldin deyapti endi qaytishidan oldin u alabama uh, yoqilg'i alabama yoqilg'i zavodi va uh, Tennessee yog'och tilish zavodida ishladi. By 1900, by 1900 hmm, 1900-yilga kelib, hmm, when he was 19 years old, when he was 19 years old, he was earning 30 dollars a month as a salesman for a wholesale uh, for a wholesale grocer. Xo'p, 1900-yilga kelib, e, when he was 19 years old, u 19 yoshida e, oyiga 30 dollar, he was earning 30 dollars a month. 30 dollar ishlayotgan edi. Ya'ni kim bo'lib? As a salesman, salesman sotuvchi, mm, as a salesman for a wholesale grocer. O'sha oziq-ovqat ulgurji oziq-ovqatiga, ulgurji uh, wholesale degani ulgurji, ya'ni Э, ko'pgina qilib э, крупный qilib sotish wholesale э, wholesale grocer ulgurji oziq ovqatni oziq ovqatlari uchun sotuvchi bo'lib oyiga o'ttiz dollar ishlayotgan edi qachon ishlayotgandi when he was 19 years old qachonki u o'n to'qqiz yoshligida during his years working in the grocery stores During his years working in the grocery stores, uh, u oziq-ovqat do'konlarida ishlagan uh, ishlagan yillari davomida during his years working in the grocery stores uh, he found that it was very inconvenient, inconvenient and inefficient for people to buy things because more than a century ago, Long before there were computers, shopping was done quite differently than it is today. Okay, shuni ham uzun gap ekan. Xo'p, demak u oziq-ovqat do'konlarida ishla, ishlagan, ishlagan vaqtlarida he found that u angladiki, he found that u topdi, top o'zi find topmoq, he found that u angladiki, anglab yetdiki, yoki bildi u bildiki it was very inconvenient judayam u judayam e, murakkab deyman u judayam noqulay edi inconvenient noqulay edi and inefficient uh, inefficient uh, samarasiz samara so'zi to'g'ri keladi manimcha efficiency samara samara o'sha uh, samarasiz uh, noqulay va samarasiz edi for people odamlar uchun to buy things narsalarni sotib olish demak u u angladiki u bildiki odamlar uchun narsalarni sotib olish judayam noqulay va samarasiz edi because chunki more than a century ago uh, chunki bir asrdan ko'proq oldin bir, bir asrda more than bir asrdan ko'p bir asrdan ko'proq oldin g'alati chiqar ekan o'zbek tilida xullas bir asrdan bir asrdan ko'proq oldin manimcha tushundingiz long before they were computers long before ancha biror narsadan ancha oldin long before degani long before they were computers uh, demak kompyuterlar kompyuterlar bor bo'lgan vaqtdan ancha oldin shopping was done quite differently shopping uh, o'sha uh, sotib olish bozor qilish was done quite differently uh, passive voice bo'lib kelyapti uh, xullas o'sha sotib olish ya'ni bozor qilish anchagina boshqacha qilingan edi dan quite differently quite anchagina anchagina boshqacha qilingan edi than it is today hozirgidan hozirgi qilinayotganidan than bilan solishtiryapti entering a store entering a store the customer would approach the counter do'konga э, kirishda entering a store do'konga kirishda yoki do'konga kirib the customer would approach the counter mijoz uh, the counter kassaga yaqinlashar edi approach kassaga borar edi approach yaqinlashmoq degani approach the counter kassaga borar edi or wait for a clerk to become available yoki uh, kassirni bo'shashini become available uh, ya'ni become available o'sha biror nima uchun vaqti bo'lish misol uchun uh, aytishingiz mumkin i will not i'm not available i'm not available men men hozir bo'sh emasman meni vaqtim yo'q yoki o'sha men I'm, i'm not available o'sha men bandman degan bilan bir xil bo'ladi i'm busy i'm not available i'm busy hozir nima bilandir uh, mashg'ulsiz demak wait for a clerk o'sha kasserni e, bo'shashini kutish kerak edi and place an order va buyurtma berish kerak edi place an order mana shu birga keladi place an order buyurtma bermoq either verbally yoki e, yo og'zaki verbally ya'ni aytib o'sha e, kassirga aytib or yoki as was often the case for boys running uh, errands o oh, juda ham murakkab joy bu endi o'zbek tiliga qanaqa bo'ladi ho'p as was often the case for boys running errands qandoq tarjima qilib bersam bo'ladi chiroylab sizlarga as was often the case for boys running errands ho'p ho'p as was often the case degani as usual degani odatdagidek o'sha odatda odatda ko'pincha biror nima bir xil bo'ladi o'sha narsa uh, as was often the case yoki as is often the case as usual uh, as was often the case for boys running errands run run errands o'sha kimnidir ishini qilib berish qilib berish ya'ni xuddi yugurdaklik qilishga o'xshagan yugurdak desa qo'pol chiqadi shunaqa yugurdaklik qilishga o'xshagan narsa ya'ni misol uchun siz e, bolacha biror kimga e, pul berasizda siz sizga u biror nimani e, biror nima qilib beradi biror joyga narsa tashlab kelishi mumkin yoki o'sha mana hozirgi holatda oladigan bo'lsak odamlar shunaqa bolachalar bo'lgan shop qilib beradigan shopping qilib beradigan ular ularga <clears throat> pul e, pul berasiz ular borib anaqa qilib aylanib aylanib e, kerakli narsalarni topib kelib beradi shunga o'xshagan shunaqa holatda shu run errand run errands deydi e, as was often the case for boys running errands demak as usual odatdagidek o'sha mana boylar boys bolalar shunaqa yugurdaklik qilib yugurdaklik qilib ber odatdagidek yugurdaklik qiladigan qilib beradi qilib beradigandek uh, in the form of a note or list in the form of a note or, or list ho'p o'sha yozib ber yozib berishni nazarda tutyapti bu yerda list uh, o'sha uh, list biror nimani ro'yxati uh, note eslatma yoki uh, ro'yxat eslatma yoki ro'yxat form degani o'sha shakl ha shaklida ro'yxat yoki e, eslatma yoki ro'yxat shaklida ho'p endi chiroylab o'zbek tilida tarjima qilaylik and place an order either verbally hmm, or as was, as was often the case for boys running errands in the form of a note or list demak mijoz yoki e, o'sha kassirga og'zaki either verbally og'zaki verbally og'zaki degani og'zaki buyurtma berish kerak edi yoki e, o'sha og'zaki buyurtma berish kerak edi yoki e, odatda bolachalar yugurdaklik qilib beradi qilib beradi qilib berardi in the form of a note or list ya'ni o'sha ro'yxat yoki note ya'ni eslatma shaklida Xo'p, mana aytdim o'zbek tilim unchalik zo'r emas. Keyin to'g'ridan to'g'ri tarjima qilish ham u qilib ham bo'lmaydi. Tilni to'g'ridan to'g'ri tarjima qilish juda ham qiyin. Chunki ma'no ma'no nima deydi? Chiroyli chiqmaydi. ho'p davom etamiz. While the customer waited, while the customer waited mijoz uh, kutayotganda kutayotganda kutayotgan vaqtda the clerk would move behind the counter and throughout the store uh, kassir move behind the counter uh, kassa orqasida uh, xullas u yoqdan bu yoqqa yurardi move behind move o'zi qimirlamoq degani harakatlanmoq xullas o'sha uh, uh, kassir kassa orqasida harakatlanardi and throughout the store Oy. va e, do'kon bo'ylab demak kassa orqasida va do'kon bo'ylab do'kon bo'ylab e, kasser harakatlanardi select the items on the list e, ro'yxatdagi mahsulotlarni tanlar edi some form shelves so high uh, some form shelves so high that long-handled grasping device had to be used uh, ba'zi bir anaqalar mahsulotlar qo'yiladigan nima derdi terib qo'yiladigan joy shelf o'zbek tilida nima bo'ladi shelf shelf shelf shelves mahsulotlar do'konda terib qo'yiladi-yu, xuddi shu narsani shelf deydida shelves ko'pligi bo'ladi uh, ay esimga kelmayapti xullas tushundingiz o'sha mahsulotlar terib qo'yiladigan joy shelf bo'ladi ko'p ko'pligi shelves some form shelves o'sha e, shu ba'zi birlari so high judayam baland that baland ediki long handled grasping device long handled grasping device hmm, long handled grasping device uzun e, ushlagichli grasp grasp degani e, biror nimani changallab shundoq ushlash grasp bo'ladi grasp e, demak long handled grasping device bu o'sha biror nimani ushlaydigan e, moslama uzun dastali uzun qo'lli yoki uzun dastali o'sha ushlagich ushlaydigan moslama had to be used foydalan moslamadan foydalanilishi kerak edi and bring them back to the counter. Va ularni kassaga bring them back ularni kassaga qaytarib qaytarib olib kelish kerak edi. To be tallied and bagged or boxed. Uh, nima uchun uh, hisoblash hmm, bagged uh, o'sha bag bag bo'lsa sumka bo'lsa sumka o'sha bag bu verb ma'nosida o'sha narsaga solmoq sumkaga solmoq ehm, bagged mm, or boxed yoki korobkalamoq ehm, hisoblash sumkaga solish yoki korobkalash uchun kassaga qaytarib olib kelish kerak edi uh, the ozgina ko'tarib olaman hop the process might be expedited by the customer calling or sending in the order beforehand. In the order, sending in the order beforehand, or by the order being handled by a delivery boy on a bike, but otherwise it did not vary greatly. The process might not uh, might might be expedited by the customer calling. Process ကြရရန် E, expedite degani tezlashtirmoq jadallashtirmoq tezlashtirmoq degani e, mijozni chaqirish e, jarayon mijozni chaqirish orqali tezlashtirilishi mumkin edi yokiki sending in the order beforehand yoki o'sha nima buyurtmani buyurtmani oldindan jo'natib qo'yish oldindan jo'natib qo'yish orqali e, yoki by the order being handled by a delivery boy on a bike yoki o'sha velo e, anaqadagi velos e, mototsiklda yoki velo mototsikldagi yetkazib beruvchi yetkazuvchi bola orqali narsani vay bola orqali buyurtmani xullas o'sha buyurtmani yetkazib beruvchi mototsiklda yetkazib beruvchi e, o'zi hal qilar edi ho'p bu yerda handle so'zi o'zbek tiliga aniq chiroyli tarjimasi bilmadim handle degani misol uchun aytishingiz mumkin i can handle this problem yoki i can handle this men buni o'zim hal qilaman men o'zim hal qilaman man o'zim buni bu yerda o'sha javobgarligini men o'zim o'zimga olaman degan degan ma'noda keladi o'sha eplamoq yoki javobgarligini e, olmoq ma'nolariga to'g'ri keladi agar o'zbek tilida siz chiroyli ma'nosini bilsangiz e, komment yozib yozib qoldirsangiz xursand bo'lardim ho'p demak jarayon tezlashtirilishi mumkin edi orqali nimani orqali e, mijozni chaqirish yoki Э, buyurtmani oldindan jo'natish yoki mototsikldagi o'sha mototsiklni yetkazib beruvchi bola o'zi javobgarligini olish ya'ni buyurtmani javobgarligini olish orqali demak o'sha jarayon tezlatilishi mumkin edi but otherwise it did not very greatly lekin lekin aks holda otherwise aks holda degani uh, otherwise yoki boshqa boshqa holatlarda uh, it did not vary greatly u great greatly uh, ko'p judayam ko'p ma'nosi ko'p uh, great degani o'zi buyuk degani greatly bo'lganda o'sha uh, fe'ldan fe'ldan aniqlab keladi ravish bo'lib yoki adverb uh, ko'p judayam katta farq qilmagan saunders mm, a flamboyant a flamboyant and innovative man noticed that this method resulted in wasted time and expense. So he, he came up with a with an unheard of with an unheard of solution that would revolution, revolutionize the entire grocery industry. Okay. mana zo'r so'zchalar bor ekan bu yerda sonders demak o'sha bola mana bu odam o'lib ketgan ho'p qani ha a flamboyant and innovative man uh, a flamboyant degani uh, flamboyant bu ko'zi yonib turgan g'ayratga to'lib turgan o'ziga ishonchi juda yam kuchli bo'ladiyu bo'ladi shunaqani flamboyant deydi shunaqa yosh yosh yoshlarni flamboyant ko'zi yonib turgan deymiz o'zbek tilida flamboyant an innovative man va o'sha ko'zi yonib turgan va innovative innovative innovative qanaqa bo'ladi innovation degani o'zi e, innovatsiya o'zbek tilida nima bo'ladi innovation innovation biror nimani yaratish innovatsiya innovatsiya innovation bilasiz innovatsiyani bilsangiz kerak xuddi shuni anaqasi e, adjektivi sifati xullas shunaqa yaratuvchan deymizmi e, ko'zi yonib turgan va yaratuvchanlik qobiliyatiga ega shunaqa qobiliyati juda yam kuchli odam notice it notice degani o'sha mm, sezmoq uh, sezdi that this method resulted in wasted time and expense bu metod method bu uslub usul uh, result in uh, olib kelmoq sabab bo'lmoq demak ort keraksiz vaqtni vaqtni bekorga sarflash va ortiqcha mm, nima deydi expense degani xarajat xullas vaqtni bekorga sarflash va xarajatga sabab xarajatga olib kel olib keladi demak olib kelishini notice that this method result in wasted time and expense demak u sez u bu metod uh, vaqtni bekorga bekorga sarflangan vaqt va xarajatga olib kelishini sezdi. So, shuning uchun he came up with an unheard of solution. Unheard of zo'r so'z. Unheard of. Unheard of degani eshit eshit hech kim eshitmagan. Nima ko'z ko'rib quloq eshitmagan. Ko'z ko'rib quloq eshitmagan deymiz o'zbek tilida xuddi shunga o'xshagan narsa unheard of. Eshitilmagan, hali hech kim eshitmagan. So he came up with, come up with degani biror nima o'ylab topmoq. Uh, so shunda uh, shuning uchun o'ylab topdi solution. U quloq eshitib ko'z ko'z ko'rib quloq eshitmagan uh, solution yechim o'ylab topdi. That would revolutionize the entire grocery industry. Revolutionize bu juda ham zo'r so'z. Buni uh, essayda ishlatsangiz bo'ladi. Uh, writing yozganda revolutionize degani revolution revolutsiya uh, revolutsiya inqilob inqilob degani o'zbek tilida Uh, that would revolutionize the entire grocery industry. Demak, oziq ovqat uh, in, industriya, in, industry, industry degani butun sano, industry sanoat bo'ladimi endi? Industry o'zbek tilida sanoat. demak mana shu oziq ovqat sanoatini e, butun oziq ovqat sanoatini entire butun butun hamma полный e, butun oziq ovqat industriyasini o'sha mm, industriyasini revolutionize inqilobga uchratdi ya'ni judayam katta burilish katta o'zgartirish bo'ldi revolutionize e, nima deydi judayam improvement ko'p bo'ldi revolutionize qildi revolyutsiya mana shunda revolyutsiya qildi grocery industryda mana shu oziq ovqat e, e, sanoatida revolyutsiya qildi katta yangilik qildi he developed a way for shoppers to serve themselves u develop degani o'zi develop rivojlanmoq degani endi aytishimiz mumkin u shakllantirdi yo'lga qo'ydi developed yo'lga qo'ydi away yo'l u bitta ehm, metodni yo'lga qo'ydi for shoppers hmm, anaqalar sotib oluvchilar uchun to serve themselves demak sotib oluvchilar o'zlariga o'zlari xizmat qilishlari uchun metod o'ylab topdi metodika o'ylab topdi Xo'p, mana do'stlar, bu juda ham juda ham uzun e, video darslik bo'ldi. Agar siz shu yergacha kuzatib kelgan bo'lsangiz, e, juda ham xursandman. Albatta, o'z fikringizni e, kommentda yozib qoldiring. Siz darajangizga bu qanaqa bo'lyapti? Tarjima qilish qilishim so'zlarga xo'p yaxshiroq e'tibor beraymi yoki juda ham soddalashtirib yuboryapmanmi? Hammasini mana shular borasida albatta o'z fikr mulohazangizni kommentda yozib qoldiring. e'tiboringiz uchun rahmat